tetusobola nsonolo ensonga eyo tubamusiza era eh, netubebaza abatulabira ah, ku dream tv enkya eh, yonaku olwaleero tugamba nti good morning bannaffe mwena abali ku eh, dream tv ku mikutu ejenjawulo i beg your pardon thank you so much um, ku kyenda munana katondo nyo fm tuli mukibuga kampala eh, ku kikumu mu akatondo tane masaka kikumu kya katondo musanvu gwe mukulu gwaffe ogw'embale eh, ku kyenda mubiri akatondo mwenda gwe mukulu gwaffe ogw'eiganga <coughs> asonga ate uh, ku kikumu musanvu akatondo mukaaga egwe mukulu gwaffe ogwejinja ekibuga jinja ebinetwogera ebuga okujjako ekibuga okujjako uh, disitulikiti eyiganga kyetuloza nti maybe uh, mpolampola bwekyo ejja kukula etuukeyo egende ku ddaala era ku ssi eryo olunaku olweggulo etwakedde eh, mubikanga bwaffe wano atwagadde mbikangabwa wano um, olwokuba nti twafiiridwa uh, bannayuganda bangi uh, bannayuganda bangi abafudde olunaku olweggulo uh, naye nga abakoze amawulire oba ababunye abasasanya empapula z'amawulire uh, kwekuli uh, mu, <coughs> mu namajye Uh, munama jem esonga eh, te uh, abadde amyuka omwogezi wegwanga amyuka omwogezi wa government um, omukulu ayitibwa shaban eh, sebastiano uh, shaban eh, sebastiano oba sebastian um, Eh, bantariza atuliza uh, bantariza ono of course byafa ebibinjiko ndoza onako olwenja program eyo mugundu neto ne Geoffrey wana tujja kuengera uh, eh, kubyogerako na yenga Shaban abadde uh, ngosolo kumita uh, omusirikali owe bitale bibiri abadde musirikali wa bitala wa, wa bitala bibiri omusirikali wa Bible ya ne kitala e Bible ne mundu wa Bible ne kitala kubanga jukira anti Shaban uh, bantariza ono uh, ye um, okuzalibwa kano obuzalibwa nokuzalibwa kokona Uh, teyazaalibwa nga shabaani omusiraamu ensonga uh, ate teyasiramuka even much late in life wabula erinnya erya shabaani lyamutumibwa kitaawe nga kitaawe yamutuma erinnya eryo erya shabaani kubanga um, kitaawe uh, ah, yadina mkwano gwe uh, eh, gobaita shaban uh, gwe yali agezaako uh, okujjukira n'okwagala kano shaban banteriza ono um, of course um, nkaba mutegeeza nti ebyafaayo bye bisinga bijja kubyogerako uh, emirimu gye gyakoze uh, n'obulamu bwayiseemu uh, n'obulamu bwayiseemu uh, of course n'okutuukaawo omwogezi wa gavument um, ofuna opondo yategeezezza nti obulwadde obuyitibwa obwa corona virus oba covid-19 uh, bwe bwasse omukulu anaitibwa shaban uh, banteriza Bantariza Shaban Bantariza ya eh, muna jukira ya eh, ntebanga side nenyo eh, yali esimbye woko wo kusobola okuvuga nya kuchitebe cho kuchifo cho wa sentebe amyoka sentebe wa NRM wa echitundu echevu gwanjuba nga yali wamu ne Dr. Chris Valiomunsi ya wangu la karudu wako yali wamu ne General Matayo Charigonza yali mchifecho na ye echifo chari esimbye ko ya mumbere fanda wetu Shaban Bantariza mutabani we naye yategezeza era yakakasiza amawulire gegamu agokufa eh, eh, captain ajab muhebwa eh, captain ajab muhebwa alina omwana gwalese mumagye era nga muweereza ali mujirya uganda captain ajab muhebwa ononno nga abadde ku dute e somalia yabadde era yakadda enaku nosenga nyingi nyo mukama namutaasa namusasira naba nti taata we eyafudde waali bwatyo Uh, um, Shaban Bantariza uh, Sebastiano yasomera uh, ku Brothers of Christian Instruction ekisubi uh, uh, yali yali mu seminar awo yali yali atendeka kubeera uh, faza uh, bwatyo erinnya lino erya Bantariza uh, lyalwawo uh, nnyo okuwulikika ndowooza lyatandika okuwulikika ng'atuuse ku ddaala ery'obwa Lieutenant Kanuba ndowooza Lieutenant ndowooza ayinza okuba yali ku ddaala ewa Lieutenant erinnya lya Bantariza okutandika okufuuka ery'amaanyi n'okukyaka ennyo naye nga erinnya eryo eryali eh, united ulikwenyo abasinga bamuyitanga eh, shaban eh, eh, bamuyitanga shaban seban yali nga nikine mubanga boga nti omuntu mubwangungu nga bamuyita shaban seban bwatyo um, bwabasoma katabo kebaita kathe three musketeers uh, mujjukira nti era ne mu nra um, nra nrm mwali mubayitanga ba the three musketeers oba characters ezo baadoptinga mu bathree musketeers nga kwekwali um, ondoga oli amaza uh, omu mugenzi kati uh, ne uh, nobo mayombo omugenzi naye kakano ayisonga uh, kati uh, the last of the three musketeers uh, shaban uh, sebastiano uh, bantariza akati uh, naye agenze bwatyo nno uh, obulamu bwe uh, bubadde bwakuweereza era ye bweyawedde eh, tuvuddeyo tulisa lito lyona enkyo lunaku olwaliro mu studios um, etanzania eh, e bagenda kulonda uh, nze akaluka etanzania kankwatako nnyo nze nkagubeerera mbadde nga bategeeza wano naye ngaokulonda genda mu maaso uh, abantu balowooza nnyo nti akaluka ezimba zanziba kayinza okuleetawo enkyukakyuka naye zanziba eri abalonzi emitwalo etaano mainland eri abalonzi emitwalo uh, emitwalo ndoza eh, miliyoni nkaaga milioni mukaga ibegi pardon si milioni milioni ndoza 10 na mukaga uh, so um, atuliza Bwetyo batuli ino mkukula kutama na mirundi uh, Nga batuli ino kuraba uh, Akaruruke Tanzania kareru na hati ncha Ye birthday ya John Pope Magufuli eh, eh, Kakati pia uinsa Bwana umura kuruna uh, kamaze uh, Karu ya kamaze Namo wendika uh, eh, eh, ah, ah, eh Tanz eh, Kenya balo nchi nza kat, Balo nchi nza report jibaji ya BBI Mbili Ku birthday ya uhuru kenyata Mafuguli ni muandika kwa Mbantu wende watu alevi Msensu kuraba yes, Magufuli yes. ateko kawangula Ule soko sume kubayibuli Uyagala kumpa njiriji Ya achi uyagala Ha ah. Zee vikula uvikula ee eh, nkubuulire tososo nakulamisa kubanda eh, eh, baddamu abaganda bagaa nti oli musirunga alamusa ewaggale mala kubikuba bikula tulabe agamba etya kati nasoma waleero owuyagala bino ebigambo bya dawudi ebyenkomerero dawudi uh-huh. mutabani wa esula gyembikudde ngegamba etya bino ebigambo bya dawudi ebyenkomerero dawudi mutabani wa yese ebyenkomerero ebyenkomerero bya Daudi ebyenkomerero eh, Daudi mtumani wa Yesu nayogera eh. era omusajja eyagulumizibwa waggulu nayogera eh, Katonda wa Yakobo agwe yafuka kamafuta um, era asanyusa olwa zabuli za Isirayiri omwoyo gwa Mukama agwogerera kunze ekigambo kye ne kibakulibirwange Katonda wa Isirayiri uh, yayogera uh, lwazi lwa Isirayiri yangamba omuntu afuga abantu n'obutu n'obutuukirivu afuga ngaatya katonda aliba musana ogwenkya n'enjuba weevaayo obudde obwenkya obutaliiku bire omuddo omugonvu uh, bwe guva mu ttaka olw'okwaka n'okutangaala um, enkuba ng'ekedde mazima ennyumba yange esiibwa eh, eri eh, bwekiri katonda naye um, naye yalagaana nange endagaano eterivaawo eyeteeseteese mu byonna era eyenkalakalibanga abo obulokozi bwange bwonna era hmm. era kyeneegomba kyonna newankubadde nga takikuza eh, samwiri ekyokubiri nti byebigambo byange ebyenkomeredde kikisiza okunsanyusa samwiri ekyokubiri sula abiri musatu eh. second samuel 23 omanyi bino bye bigambo bya daudi ebyekubiri eh, olusalo lna lumaze olwaba mafiya eh. nakubye mafiya mafiya nagibalira emyaka kumi njikubidde ku munaana nengamba abakazi nti ayagala sente agende abaana mujja kubona naye nino ba akalenzi kano kalina olugongo lukalinga akatwe kakalinga olugongogongo lwendogoyi byenkamaze mafiya hmm. yasafalinze tubulosi pulezidenti ngagenda agamba mafiya nti mukoma obubbi mwekolemu ekibiina ekyaki ekyababbi aa hmm. eh, ekyagundi ekya think tank kozi ne bambega ba international community babaliko olwakkiriza nti babbi list yafulumye president yabatezi e, bali baali babalondoola dda bwekyo banategera akavubuka ako katemu hmm. nnyo ate kajja kufiira mu makomera buli porogulaamu yange yonna gye kajjako gye emyaka gye kalimala mu kkomera esaawa ze yamalanga era nti bali baabaali babanoonya okuttira abantu mu malwaliro nebaba jamu organs abazungu bajja wano nebakola ne interview ate oyo omusajja bwe yali afa profesa yajja nanetondera ne lisiti yabasawo abali malwaliro nagirekawo kakati akulo ye kyeyakola nga tasobola kuntabaala kubakulo yabadde akwata buli bantu bonna nemuga nti akulo nomala okukwata ku miso ennaku satu oba tuli mu kabuli nkumi miliyoni kumi ennaku satu nga sina kuyingiza kabuli akulu ngwe milioni kumi ebyanga abitya kati ngaasalawo kunaku esatu <laughs> okuyingirasimwongerako olulala eddakiika e- e- kagati teyabakwata nebasirika bali abazungu ne basirika hmm. trafficking in human parts is irrigal under un serious crime kati bali abazungu bajja wano ne baketta baaliko nekamwenge eyo bakomando ne bajja ne baketta ne bafuna information yonna ne bagitwala ne baba black listing kati lisiti eyafulumya eggulu mulimu categorizes mulimu a omuli oyo omulenzi omuli chairman abo ba organis hmm. eh, ne netiwaka y'abasawo yonna bagirina kakati gulupu eyokubiri yababbi tebalina kisaawe kyonna kubayinza kulinnya ah, ne batabakwata ye B ye category B ee eh. boba liyaba soka batambula ee eh, eh, uwa waliwa gendo kuida moku vawani kakati msebe ni mwamara bakufa bakufira wanu baline bafurumia kakati uvuzibu wavwe fukutuba tulomba duwa siya mzikiti Mwembatu mwembatu mwembatu mwembatu mwembatu Hei mwusozi <laughs> Kasana Kasana kawa kamiaka chukumi ee eh, ngoli wereri nebu liguoyo gira kaa kunama msaja mkulu ya kunami kati wage ndabada mumi enako zizu naba papara bukarumba wanabu bateka sente mengo bateka ruda wa bateka ruda wa kati enako zizu naba papara yaba tunolideshi buwati haa ngabage ndabatula mumi si baga nitu waliwa msaja afana bahati baamulabi yechiroku leiru wabaye yenga duka bahati olumusajja afanana bahati banemukubire bahati esimu bani ominista oh, bage nti balabye omusajja alinga bahati ku makyanga atema kamiliyoni oyinza omulaba wano omubanda ekiri muggwanga mumukimanyi ono bagambu bamulabye ku boda ya tanzania ayinza okuba nga yatemye obwameeya buzitwebwebutnedda baali <laughs> bagala kusuula gavumenti <laughs> nga batuula nga batuula hmm. nga bagaa ntimumanyi nti musajja nga abagamba nti bane omubanda mubi omubanda egundi hmm. nze nemuli kulutinga nemusomesa nemukolera omusango ne bairection najja nagenda mu paramenti naye omubanda tanefuulidde omubanda yavaano nagenda mu amerika nasinkane basai e kati njogera naye takyalabika takyawulira eh. eh. kati nagamba ti ate nakola dp block mutekeko pressure nga banegotiatinga laba busajja obusiru mawu ne mabiki nebagende wa president nebampaabira omusajja katonda nzite ekiri wano kati mawo nalinnya mu lukuŋŋaana lwa dp empale tagisigalaanti yagenda anti yali mu ddiirwemu mawo bwategeera nti ye tebamuwadde babadde mubanda n'atema n'agenda akiroope wa pulezidenti omusajja akasajja nga nakafundiriza <laughs> kakati nagamba nagamba anti ye yali aga nti bajja kuzimbira ku ye diru yali emu hmm. nga ye mawo tamanyi ti omubanda waabano hmm. naye jjukira hmm. bwe nayamba omubanda agenda alabe kadaaga bwe yatuukayo yamugamba ati omubanda mubanda yamugamba nti gwe tosobola kungoba mu paalamenti mm. bali benkolera bamaanyi hey, eh, ate omulimu gwange kuba kuŋŋanyiza ababaka ba paalamenti namugamba nti gwe pulezidenti bwekyagamba kungoba bwagaana okungoba olanya yangoba ŋenda akompola mubanda si beyagamba kadaaamwegairiawo nakabakaba eh. naye oluvanyuma namwatulira eh, mm. nti tonsobola benkolera bamaanyi nnyo hey. mm. yatakataka eh, namuga nti mutomeri akutuze okuse wano nanti haji seba gala yali agala kubba suwa latifi ya gena na ye atenzi mm. chena liinja gali lomubanda ba msonyiwe nganti yaba naba yaye vee ndiyo mwanda vamo kwa mu parliament awa yaba jakuifu awa yaba jakuifu kwa kwa mkundi kwa hmm. fe tesuli inga vanu fitusu ya mubiaro mm. kaito mwanda wa ya gende wakataka ya mugambachi tonsobola balibe nkolera banene nyo nze omulimu gwange bakuŋŋanyiza ababaka ba paalamenti kakati bwendaba bino hmm. oli ngaayogera kakatinagamba ti okumanya akasajja ako kabi bwemala okkakolera ekibiina nze nekiwandiisa netugula intelligence ereme kukyogera netugula abamawulire process yonna tebagyogera naye bwekamaze okukwata ekibiina nebwe nkuba essimu tekagikwata kakati nange kwekwatibwa obusungu nenzirayo ewakibalama nkikasuuze ekibiina kidde ewakibalama kankubidde mu kooti kankubiddeyo <laughs> lwaki teyaguza mulamuzi agaa nti kakati sijja kuggwamu eh, ntaddewo ebiliyoni ebikumi bitaano bilioni bitano ebikumi bitano tusiponsalinge buli memba wa paalamenti yenna ba dp bulooko baani baani if you want additional money mukomewo kubanga tulina okukontaininga akasajja kano mu paalamenti tekagenda kubeera mu paalamenti tulete ekifuwipu ekibiina tukikagjeko eh, bonna kulosi bebot bannaddiini hmm. ne ba traditional leaders mubawe sente to ferment trouble for museveni ani alimu ebyo banda tebamukutte ayayayaya babayise entebe eggulo bavudde esamwenda obwedda mbalaba <laughs> ewa ewa profesa profesa ayinza okufa profesa ayinza okufa nalibi akakavubuka ako nejogo lyoko lyonna no nebusoma bwako wa kabadde kalemedde ku toilet profesa yakasiseeyo agakatonda bavuddeyo saawa mwenga omanyi bwe yabagambye misana yabagambye mbawadde ennaku mukaaga hmm, muwandiika apologe nga muteekamu byonna nti mubadde mwagala kunsuula mubiteekemu byonnatalina ah, nsobi eh, ono abadde wa munju yenyini yaswadde yaswadde yaswadde yabage nti ate mba mukomawo oluvanyuma lwenaku mukaaga buli omu ajje nezinzimiya buli omu ajje nakafalisa akatono buli omu ajje nebulansi simanyi ah, ah, ah. nemiti gya sabuni ena batandikiddewo okuwandiika batandikiddewo nono abadde wamanyi ennyo nga talabwa yasibyewa profesa naye ekyansesezza hmm. profesa ajja kufa professor esajje gumu olimanyi esajje gumu ye chairman musajja mugumu <laughs> professor agesa mugamu no we are in danger hmm. nezi mugamu professor what, what are you want trading me minani <laughs> minani yani <laughs> minani minani minani yani professor who is minani professor nga mmejika nga mmejika nga nga professor cool down what's the problem we in danger we in danger if you have gatu debo mbi nenga nino nino ni chema nilio gumumu orili nenga profesa ajukumira nga <laughs> profesa gamba profesa mchaga no mugamba mtimirundi ya tukutenga tuogira kwa itaminani evi ntubio na pulezidenti abiina yiza ekiseresa abiina genda ku mirundi ofiiso gundi conversationi yokka ate nga baali mu ehighly insulated room tekinologi omuvangako they were in a highly omusajja naye nze kyendamwagaddeko nze musajja mukulu kyendamwagaddeko nze njagala nnyo omuntu ayogera amazima omusajja yagaye weyawanted oyogera kurupia e eh, weyawanted mm. I cannot even step in Kenya. Mm. I cannot step in Tanzania. Every time we move, say get agents after us. So the, the remaining destination is a grave. Where, where are we going to go? Nera kati nchi nkubuza. Gwobo ya gala survive yo. Luwachi gwosula Museveni ya kozechi. Kubanga you have created this trouble yourself. President Museveni ya nominating ange na kusomezo. Babili. Hey. Babili. Hey. Teba mtawanya. Ah, teba tia. yabage n'obubbi bwonna <laughs> bwe babbye okumala emyaka obeeyo ripooti enaaba yampapula mmeka obubbi bwonna bwe babbye okumala emyaka asatu mu etaano twabba mu uleya twabba mu gundi twabba mu gundi twabba mu gundi agenda bakolaki eh, kugambye naye bannange katonda awa abantu emikisa ono omulenzi w'emmengo naye sente yali aziriddeko sente zoku insaiti nengo rubindi zobwa yawo nye kapaka kapaka sera bange je ngegobe mese bwezi meteka yakakononga erika masuna yetema yatemye ne galubindi ze kuzino zaganye kakati ka million mm. tumukube bulungi mwalaali naye mubanda ayinza obuteewalekino ah, ekikwekweto kino ekikwekweto ekinoonya babahati ekinoonya bakameriyoni <laughs> ekinoonya balende semwogerere yawona semwogere naye bamuleeta ekomera eh, yaliwonye mu bukadde nze mbatulyamu enti nenseka tukati ya wingiri ya mungu anti choma nyinga baali wa mutumie mbuka baka muwade ishirabo akoleo atuze ajeyo single candidate kozi erono ya mutumie ya kube bobi waini onu guaitaka baka ee eh, haka ah, baka ya muwe ishirabo baba demu mm. muba demu sente nyingi baba demu umubande ya ratu yalako bilioni ya mkumi vitano ngazi jawa umu unu msenja eh, tayina sente ezo sente bobi waini ya zirina ee eh. enyumba ya babu weiri ya senti babu weiri na vila senti nizo tamari mbuni babu weiri na vila senti na vila na vakandeti wa nubu habari mkufuni ulida ulida uono yenyini ya gamba omuntu kwetu ongeza kaji nao kubanga ina 50% lulu ya we is there lulu temuwa gira muntu hmm. ye na ataweza 50% uyo munaku Bobby Wine nga twetu za tambula na abantu. Si Bobby Wine. Bobby Wine yeye yazikuba. Ole yateka mwendala. Struggle je tulimu ya bwerere. Mm. Tambali. Ile nzi nababu uliya dane mbagamba mm. nti Bobby Wine. Ga, eh, ba, ba muteka ubute sire ya gambi ti yo first phase twajifuna mm. twanye nyo musebe ne tumu percent na babuza ti banange nkoko iko akwe okulimira omulwadde lwachi yo sije musala ko bulago ne mugule ebyo yaba kusasira kakati bakusasula balwana nebalamu tebakimanyi nti eyo ediiru eyokugula abantu obajja ku bobi wayini museveni nakwatako engalo yategedde kyali kirimbo baali bamufera kodayo ewembe okima sente kusasira nalinyayo <laughs> ate museyi nga yanyize nategera nti wamubye temwali mumubba eh, tewali alinyayo kati teri alinya bado simanyi kakagombya buno bwekibuuka liyayo tunolabimukagombya bwe kadduka eno eno maje maje sikiwesoli maje maje eh, eh, eh, naye kana akakuba abantu mumawulire omanye kati bwekatandise akasajja ako nakova wakatadde ku lisiti akasajja kekamwako kakuba story ni kagamba the best performing MPs katikata andisi mbo problem is that wula uh, influence voters gundi kakati tuwagala kasajyo tuwagala utuhulide balibe walio gamba baba performing is overwinge wasinzila ku kumizanichi mm. aa ah, kono kutu kono tukira umanyo ya gamba nga kubie mengo when you hit a snake it remains wagging wagging wagging until she dies kati obutu akati kanna tegeera ne ku kacha wagi te kanna bana kutegeera kiriwo nti ekiseera kyonna kamiliyoni naalaba embwa eyite kamiliyoni naalaba embwa eyite ewuwe bwaba siyono gwe baalabye ku nsalo ya tanzania naalaba embwa eyite ewuwe <laughs> awulula muwuluzi nga mpisi kamiliyoni kale wulira kati kamiliyoni ekomera e- nawereka yalekerwako nenyina ayagala kadaali ayagala eh, okumanyika enya ayagala mbuyozoolo wazaala ngaomwana womutwala mukomera atuliza lijo lyonakukyenamunanekatfm <laughs> eh. pasta igabi augustin yafudde eh. yalese ekiramu kikawe nyo omulambo gwagagala kukitutumalinaku tano ayagala kumuzikao kukanisa baziika nyina ah, ebirasabitegewatizongo nayenze kyembagambako hmm. let us be honest mm. let us not say eh, be like Obote. Obote Yaganti a good Muganda is a dead one. Mm. Why don't we be candid like me? A damage young Ribagano Kuzika. Tell him what government, Montreal again, the Motokaya government, by Yoshanga. Kubanga, I'm not a pretender. Mm. What has caused the gas death? Two years ago, the Musaja facilitating. Two years ago, the Musaja. abadde mulwadde n'omuyoola n'omutwala kitalya kuba dayana bba abantu their strategy was nti nijo ti everybody nti covid nti ayogedde diana naye ate yo famiry efudde bubi diana kano kalamuke kamuyita be yes kubanga akati kankubuulire yes omusajja okwata otyayiga noleta baali batutte abaana bange bajja batwala abaana bange bajja bakuba amayiji nkubuulidde mm. nga badayana bebabiru nako kasajja kati akatasobola kuva ku ttooyi akabbi ne kaleeta nomulamu waako because you have been exposed gwedi aze kusomesedira nti bainaawo tugenda kuweza wiiki mmekanga abaana baze kusomero mm. omulenzi ono yagula ambulensi naleta tales of sanitizers naleta tumiryo testing kit mugenda kufuna ye kukumye ali muliyumba lwankoko atumirwa bamugamba gwe okufulumayo maki gwe gwe gwe fewe tumulabirawo natukubandulu wiyo wiyo wiyo no ah, no i want you people to understand mm. learn it from today people must be given respect mm. cause of death yeah, yeah, ch ch you cannot sir. get a sick person nti kubanga ayogedde bamuteze ah, akasajja ko kekabadde kanoonya tv yayiga akasajja kabi akasajja omukozi yazaala yatutta akasajja ako ekitegeeza tv bagenda giba e nga mubadde bubi how can you mm. take somebody even a judge or a magistrate mm. should consider somebody as health mm. it's not murder those who killed people in hospitals and took away their organs for money uh, are still roaming but you go on about today no one said omukuru umusajja omulwadde mm. noga nti kenda ekitalya ala mukatona finger yakavaayo mm. ono gonde e, e, gonde kitatta 3 weeks ali down Buchanga vayo. Hey. Tamari. Hey. Ka kashirie gwanga yali abafiri de mungalo. Jiwa only rake. Mm. Ndiko kashirie gwanga twali machuwa. Ne ama jega ali kalugere demu. Singa ama jega ali tetuga tetuga tetuga agala. Hmm. Mm. mm Ngabantu yalinga police. Bali baje kuba kuba. Kuba kashirie yagamba. Nze nabaga navadda mu maji. Muzi jeke motokaza muzi jeka abaserikali. Kashirie naganda mu kifo kyo kuzi jeka abaserikali bandi ya kubiri. abasajja nibadde okukwata abakazi ku kyalo nebakuba abantu emiggo nebakolaki kakati kasi ekyava abakwata motoka zombi hmm. nembwazi abazza embuye gye babaje bamukwa yankubira esimu timugana emirundi ndi wano kugundi kukota gaadi nembwa zange baŋŋamba nti omwana wa gundi watumukunde n'owange badde bakolagana omwange yaleeta emundu okuva mu amerika kakati nti ebyemundu mbimanyikoki nafedda mu magye nafedda mu magye odidiyo yakasiri egeni kayumbe nanafa why don't you observe somebody talina musango gwakoze nti abadde akuba abantu yali akoze musango ki eyakuba emmotoka z'abantu n'akubaki nedda okujoga kubayitiridde basajja mu bantu bajja bakuba emigo mukuziika learn how to respect people omulamuzi ategeere hmm. this is sick man is not charged with murder bano bagundi nga bavaayo muliko kujiga nsono bantu <laughs> babo singa baba kuba ne baba leta aso mungu baka ne bila mu kuzika na duka sasa sire captain ajab amuhebo ah, mtabani wa bantaliza ne family ya bantaliza ba bantaliza na ye gwe mwako atomusajja ne musiba ntabye tuwakita gwe mpani ya wanu e, e changwa eh leave this educated ones abayende nti wange kuyinza okugyayo mmotoka ya government nti muyinza okukubagizayo mujinga bakubi temulinyayo nonono kakati statehouse ejja kutwala oniyo musomo bakuba nomucere mukuyiwe <laughs> we should learn from these our mistakes mujja kufiirwa omuntu omukulu mukomera wano bukenya nze nemuwonya bukenya nze nemuwonya omusajja ejja nagamba tebasibe bantu konsida waliwo emyaka gye bawadde ebeiru ku mada kamusajja mukulu naye notululi ayiga yenna ngaaweddeyo bwati nti bayogedde kwaliko emizindaalo singa omulamuzi bamufundiriza <laughs> covid yali luddawo terasoya covid yes ye terasoya covid yes you have been exposed diana has been exposed mutubuulire eh, gundi covid 19 eh, incubation period ye yanako ya kumi na nya bwekya museveni yaza abaana ku ssomero mwakala bambyoleseze bakumi aweeka bameka teyaliyo ekirozo nti alaminga as it was yafudde covid ande nkugambye byabusiru Mwenye mtu ya nana hafa COVID. Nede higu ya fudu. Mwenye mtu anafa COVID. Temutu guli da. Temutu sima anga koo. Ansa. Temutu sima anga koo mwerele. Ya ye ye. Mwuri nyonga kiri wafe. Mwuri nyonga yu. ndaba nga wasomye obubaka aumba naye nagwa mukabuli tetunyiza kulinya nti omusajja akulidde hmm. e- e- e- institute emyaka nafuna omulimu nemuga nti yabba twakita nti the president has appointed him era omulimu mugumusuuze ewanga oyinza okulinyayo nti kati president ayinza okuamba nti tugenda mukalulu nti tula kakiikoako kubanga omutwe gwange nbalonda beko <laughs> eh, ku national function okwata tenti nenjikula mu paper nenjikuba omuntu omutwe rahisi sisobola gendayo omutwe gwange ngumanyi hmm. nti wansi aisaaji nga wankola ekibi era nange maze emyaka musanvu nalwiso simulabangako seven years nakalema abo i avoid wetheya akakasajja kuka tumwebaze nakalaba ku tv yange emirundi ebiri nenjikubasi ku lulimi nenjasi nenjikubasi ku lulimi enkya nengulenda tumwebaze tasobola kulabika ku tv yange tasobola kulabikira kumba njasa nensonga nga bamutaddeko baba kubanga yanko mbweyagamba lajivu yagamba lajivu mbw ajje tuteese nenkwata embaze bembizi mwasi tumwebazaliyamuta lana haeyes don't omulamuzi abantu bali shiiki abantu balina irunments zaabwe it will not be a bad idea if mufuna ne badokita mu ddwaliro so when this man says im sick mm. eh? a doctor should confirm tamari tujja kudda mubudde buli obulana eddakiika zinezigaddeyo kenya balonkinze tujja kusoma akatabo eh, ah, nkuwadde kano kono omusajja mukwano gwe eh, eh, full judgment ya